Eh, in Menen is er een eh, probleem van mobiliteitsarmoede, waarbij dat heel wat mensen eh, niet op hun werk geraken, omdat zij niet beschikken over een auto of een fiets, en waarbij dat het aanbod van openbaar vervoer ook niet voldoende is. En om die reden hebben we beslist, samen met heel wat lokale partners, zoals Groep Intro, het Asielcentrum, het Hoekhuis en Preventie en nog enkele andere organisaties, om een eh, bibliotheek met volwassen fietsen eh, te ontwikkelen onder de naam Free Willy. We zullen daar onder meer ook eh, fietslessen aanbieden, ook fietsherstelcursussen. Dus eigenlijk zal de bibliotheek uitgebaat worden door vrijwilligers en dus de doelgroep zelf.